Hello, mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV, karibu tena katika update za burudani na msanuaji wako hapa maanayekuletea update hizi ni mimi Mr. Igo Meki Mchane, unaweza ukaniita hivyo. Sasa ninayo habari nyingine tena hii kutoka huko Mambelembele ama Mamtoni kama wanavyosema wao. Nayo habari kumhusu The weekend bana, muziki wa Marekani lakini pia muziki wa mbele huko umekuwa ni moja kati ya skendo fulani ambazo huwa zinatokea lakini huwa zinakuja kuwa kweli tuliwahi kuona marapa mbalimbali ambao wakijitabiria kifo wanaposti kitu fulani kabla ya kifo chao siku kadhaa mbele tunaona kifo kinatokea lakini pia tuliona kama X extension aliwahi kusema kwamba ikitokea nimeshutiwa ama nimeondoka basi wamtafute nani vitu kama hivyo huwa vinatokea sana watu wanasema kitu mwisho wa siku kinakuja kutokea hilo ni kutokana na mambo mbalimbali ambayo huwazonga rappers wengi, huwa wana beef, lakini huwa wana vitu vingi ambavyo vinawakumba. Mwisho wa siku tunashangaa vifo ama risasi ama watu wanatekeleza mauaji na vitu vingi sana vinatokea. Sasa hii nyingine kutoka kwa The Weeknd, mwimbaji huyu ambaye ana rekodi nyingi kweli kweli, lakini naye ameleta ujumbe huu ambao huenda usiwe ujumbe mzuri sana kwa mashabiki, lakini pia kwa ulimwengu kwa ujumla, kwa sababu yeye ni celebrity, lakini pia mtu mkubwa ambaye watu wengi wanamtazama. Sasa The Weeknd alitweet kupitia ukurasa wake wa Twitter tarehe 2 ya mwezi wa tano mwaka 2023 saa 12 na dakika 45 akisema kwamba goodbye earth yaani anauaga ulimwengu ambalo ni jambo fulani hivi limewashangaza wengi lakini pia limebreak sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu si kawaida mtu kama yeye ni mtu mkubwa ni mtu ambaye anafatiliwa ulimwenguni mtu mwenye ushawishi zaidi sasa inatokea anaweka ujumbe kama huo hakuna anayejua wala hakuna mwenye taarifa kwamba alimaanisha nini je huenda kuna kitu kinamkumba ama kuna changamoto anapitia huenda ah, haijawekwa wazi lakini pia tunaendelea kulifuatilia hilo je unafikiri wewe ni nini ambacho huwa kinasababisha rappers wengi ama waimbaji ama watu hasa hasa wa marekani huwa wanapenda kujitabiria kifo ama kuweka habari fulani ambazo zinakuwa na utata lakini siku kadhaa mbele ama muda wa mbele kinakuja kutokea kitu kama hicho unaweza ukashiriki nasi kwenye comment hapo kujua ni nini ambacho the weekend huenda anapitia basi lolote likitokea ama kwa namna yoyote ambapo tutapata taarifa tutakusogezea hapa kwenye chaneli yako ya Stein TV ambalo ndio chimbo la kupata update mbalimbali mbali za masta wako